Et accent aigu. Et accent aigu. accent On ne peut pas le louper. Ce grand nous semblait un concon dans une campagne du Gâtinais et ses petits villages étroits. Au revoir. Une région que son propriétaire, François Confuso, adore. Cet instituteur y est né, mais il en avait marre de voir ses hameaux de plus en plus morts. C'est joli, c'est vert on est très grand, mais il n'y a pas grand-chose à faire et euh, on s'ennuie. du grec Plutos, et je suis, oui Alka Salt Thank you. Thank you. Apostrophe ST. Apostrophe ST.